መንግስት በኢትዮጵያ አንድነት ላይ መስራት አለበት። ሞቱማን ቶኩማ ኢትዮጵያ እረቲ ሆጀቹ ቀባ። ይሄ ለህዝብ ብቻ የምትተወው አደራ አይደለም፣ የሁላችንም አደራ ነው። በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ሁላችንም አብረን እንስራ። ምክንያቱም በዚህ ምድር እስካለን ድረስ መኖሪያ ቤታችን እቺ ናት። እቺ ኢትዮጵያ የምንላት ሀገራችን። ፊት አውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ኦሮሞ ነበሩ እኮ። ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴፋን ኦሮሞተ ቱረን kan biraa yoo hafe bara dargii waraana Somaalee Ziyaad Baaree kan biyya irraa qolate Oromo miti seenaan keenya kaleessa uummanni Oromoo tokkummaa Itoophiyaa irratti gahee inni gumaache guddiseet nu agarsiisa. የትናንት ታሪካችን የኦሮሞ ህዝብ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የከፈለውን ዋጋ እጅግ አድርጎ ነው የሚያሳየን አጉልቶ ያለ ኦሮሞ ህዝብ Ani yoomiyyuu uummata Oromoon ala Itoophiyaan turte hin jirtu. Uummanni Oromoo Itoophiyummaa irratti gahee olaanaa gumaachee qaba. Inumaayyuu uummanni Oromoo qabsoo saba isaaf gaggeesse irraa qabsoo Itoophiyummaaf gaggeesset irra caala jedhee namana. እንደውም የኦሮሞ ህዝብ ለብሔሩ ከታገለው ይልቅ ለኢትዮጵያ የታገለው ትግል የበለጠ ድርሻ አለው ብዬ አስባለሁ፣ አምናለሁ። ሞፊዩ ተከተካ egaa namni waanuma hojjeteen galateeffama waanuma hojjeteenis kumatama e, inni akkuma jirutti ta'ee yoo dhugumaan akkaataan e, minilik biyya kanatti hundeesse dhugumaan kallattii kamiinuu gaariidha jedhanii fudhachuu iyyuu biyya kana tokko godheera yoo jenna taane qofaasaa tokko hin warrumti ni kumannu gumaacha guddaa ga'ee guddaa qaban akka gobanaa daaceefaa maqaa gurguddaa beekumsa gurguddaa warri qaban eh, minilik duuba turan eh, goorsaanis hojiidhaanis kan turan eh, namoonni oromoo baay'ee biyya kana yoo garagalchine ilaalle seenaa kana wantoonni baay'een ta'e jedhamanii dhokfamanii jiru akka mul'anne ta'anii jiru waan ta'eef seenaan barraa'ee jiruu fi dubbatamu kun baay'een isaa dhugaadha jedhanii fudhachuun nama rakkisa. Dhugaan isaa garuu yoo fudhanne ilaalle biyyi kun uumamuu keessattis haa ta'u yoo na ga'u ishee keessatti Oromoon gumaachaa gahee guddaa qaba. جذبي وما ستبدأ رنسكو جذبي وما ستبدأ لال جذبي جذبي وما ستبدأ لال جذبي جذبي وما ستبدأ رنسكو جذبي وما ستبدأ رنسكو جذبي وما ستبدأ لال جذبي جذبي وما ستبدأ لال جذبي جذبي وما ستبدأ tokkummaan biyya kanaa sakandii tokkoof shakkii keessa galuu hin qabu. Tokkummaan keenya garuu dimokiraatawaa ta'uu qabu. Walqixxummaa nageenya hunduu abbaa biyyaa ta'ee kan itti jiraatu ta'u. Diina biyya kanarraa qolachuudhaaf uummanni Oromoo eenyu olitti lubbuusaa wareegee lafee isaatti caccabseetu biyya kana eegee eegalaan as ga'e. Sirnoota darban keessatti kan itti keessumaayyuu dhimmoota murteessoo biyya kana eenyummaa biyya kanaa qoraa turan. keessatti ga'ee guddaa saba taphatee asiin ga'e biyya kana biyya godheeyyuu asiin kan ga'e keessa sana keessatti qooda guddaa kan fudhate saba Oromooti. Uummanni Oromoo fi gootonni ilmaansaa taattota dhokatoo yookaan The Invisible Actor ta'uun seenaan gootummaa isaanii fi shoorri Itoophiyaa ishee durii ijaaruu keessatti gumaachaa turan dhokfame malee wiirtuu fi utubaa biyyattii turan dhugaanni qallatti malee cittu amma dhugaan ifatti ba'utti jira. utubaan biyya kanaa Oromoodha. Utumaan sirna kanaa Oromoodha. Ijaaruu qabna bitaa mirga laalu. Waata waata waata waata waata waata waata ورا واغني عبارة كرمي مكا والله ورا واغني بس كرمي مكا للزي واتا واغنو لغي عبار زي دي باتا نرار زغني زي ناتوريسا ميكي انكو تبارسا ميكي انكو تبارسا waaqaa gadiin namaa oliini suma akkasuma. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi uummanni Oromoo tokkummaa Oromootaa jaarraa tokko oliif diigamee ture deebisuuf tokkummaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana gaafii keessa galee jiru furuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jiru. Lapheedhaan tokkummaa cimaan hangan dhufiinitti uummata kana keessatti tokkummaa cimaan dhufuu hin danda'u. Tokkummaa Oromoo cimsuu jechuun maa inni hiikni isaa? tokkummaa Itoophiyaa cimsuu jechuudha. Tokkummaa Itoophiyaa cimsuu jechuudha. Namni Amaar gaafa jedhamu wal dhufeenya Oromoo wajjin qabu as dhiyootti yaada garuu fagoodha. Yeroo mootii Susuniyoos jedhamu ilmi isaa Faasil haati isaa Oromoodha. Mootiin Faasil gamoo ijaarrate masaraan ijaarratee Gondar jiru sun kan ijaaramee Amaaraan duwwaa miti. Amaaraaf Oromoot ijaare. Masaraa sana duwwaa osoo hin ta'in ammas naannoo Gondaritti uummanni goraar jedhamee beekamu uummanni baay'ee uummanni Oromoodha ta'e yeroos wal lola kan dhufe eegumsaaf kan dhufe kuma shanii ol achumatti hafe. Bara sanatti bara jaarraa kudha jaaffaa keessa jechuudha. Achi duwwaa osoo hin ta'in as Goojjaam yoo ilaalle ammayyuu Oromoonni baay'ee afaan kan dubbatan kan jiraatan jiru. Walloon kan beekamudha. Shawaanis akkasuma. naannoo Amaaraa keessa lafti Oromoon hin jiraatin lafti Oromoon aadaa fi seenaa saba bal'isiin dhugaa dubbachuuf hin jiru dhokochaa jira. Kun immoo daaraan sarraa ka'ee haqti kun akka ba'uuf wal dhufeenyi baay'ee murteessaadha. Wanti hunda waraanaan jibbaan jeequmsaan mo'uu hin dandeenyu. Jaalalli humna guddaa qaba. Jaalalli onnee addaas gaafata. Jaalalaan moonee haqa keenya baasu tokkummaa sana keessatti immoo tokkummaa biyyaa ijaaruun baay'ee murteessaadha. ሱስ ነው ኢትዮጵያዊነት የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ልብ የእያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያን ልብ ተከፍቶ ቢቻልና ተከፍቶ ቢታይ በእያንዳንዳችን አእምሮና ልብ ውስጥ ያለው ዛሬ ያየነው ነው። ኢትዮጵዩማን አራዳ ቶኮን ቶኮን ለሚለ ኢትዮጵያ ኦኔን keenya በነሜ ilaalam osoo waan maarraa sitti argaa jirru ala miti itiyoophiyummaan keessoo keenyatti kan chaappeffamedha dukkanaa'aa kan jirus miti kan ifaa deemuudha malee salphaattis kan baduu fi cituu miti. ተስፋ የሚያጭር ነገር ነው። ኢትዮጵያዊነታችን እየጨለመ ሳይሆን አለ። እውነትም ደግሞ በቀላሉ የሚጠፋ ነገርም አይደለም። ለዘመናት ሲገነባ አንዱ በአንዱ ላይ እየተደረበ ሲገነባ የኖረ ማንነት ምልክት ስለሆነ በቀላሉ የሚበጠስ በቀላሉ ብርሃኑ የሚጠፋ ነገርም አይደለም። ቢማማ ቢረዳዳ ሁሉም በአንድነት ቢማማ ቢረዳዳ ሁሉም በአንድነት ያም ያም ቢተባበር ድህነት አለበር ያም ያም ቢተባበር የት ይደረስ